कंडीशन बंगलों में रहते हैं देश जिनकी कृपा से निहाल है जिनकी नजाकत का ये हाल है कि बादल भी गरजे तो पत्नी से लिपट जाए बिजली करते तो एक किलो घट जाए धूप में निकले तो चक्कर आते हैं आंधी चले तो गिर गिर जाते हैं केले खाए तो दांत हिलते हैं कालीन पर चले तो फर्श छिलते हैं जो चांदनी में छतरी लगाए सूरज का फतू भी देख लें जो कुमल हो जाए और वतन की मिट्टी भी लग जाए तो नहाते हैं आज वही लोग बंदे मतलब <laughs> कि बादल भी गरजे तो पत्ती से लिपट जाए बिजली करके तो एक किलो घट जाए धूप में निकलेंगे तो चक्कर आते हैं आंधी चले तो गिर गिर जाते हैं केले खाए तो दांत हिलते हैं कालीन पर चले तो फर्श छिलते हैं जो चांदनी में भी छतरी लगाए सूरज का फोटो भी देख लें तो पुनः वो वतन की मिट्टी भी लग जाती है तो नहाते हैं आज वही लोग वंदे मातरम हम तो उनकी जैसी कला के मुरीद हो गए जिनने उंगली भी नहीं कटाई तो उंगली भी नहीं कटाई और शहीद हो गए बड़ा देखना इसमें जिससे सब कुछ लिया उसको कह दिए हमने जिस किसान के अंथक परिश्रम ने बंजर जमीनों को उर्वर शक्ति दी हम्म। पौधे पौधे को देशभक्ति दी वो चला तो धरती ने डोलना सीखा वो बोला तो पत्थरों ने बोलना सीखा उसने जब भी आवाज लगाई खुशबू पे पैदल जैसे चलते आई हम्म। उसने लगाई पैदल हाँ। महुए लेकर दीपक हम्म। लेकर घूमे कलियां पराग लेकर आई तितलियां पराग लेकर आई कलियां खुशबू के घट लाई हम्म। और कलियां खुशबू के घट लाई उसने जिस रेगिस्तान को छुआ उसी सन्यासी के घर बेटा हुआ वाह हाँ। जिसने जिस रेगिस्तान को जिस रेगिस्तान को छुआ उसी सन्यासी के घर बेटा हुआ फसलें ले लहाने लगी चिड़िया चहचहाने लगी एक नई भोर का संदेश लिए जिन्हें पंछियों तक को दाने दिए और अकाल पड़ा तो सांप बनकर उसी को डस गया वो कृष्ण का सदावन एक मुट्ठी चावल को भी तरस गया वो कृष्ण का सुदामा एक मुट्ठी चावल को भी तरस गया और देखिए इसमें ये व्यंग के वो कृष्ण का सुदामा एक मुट्ठी चावल को भी तरस गया जिसने बेशुमार कपास उगाए उसका कफन भी महाजन के खाते से आया क्या बात जिसने बेशुमार कपास उसका कफन उसका कफन भी महाजन के खाते से आया क्या विडम्बना है जिनको कपड़े चाहिए उनके बदन खुले हैं और जिनके पास हैं वो उतारने भी तुले हैं <laughs> कहता हूँ इस देश का मालिक यदि नेता नहीं किसान होता तो देश इंडिया नहीं हिंदुस्तान हिंदुस्तान अब ये देश देश नहीं फाइव स्टार होटल है जहाँ बैठकर बड़े बड़े लोग बड़े चाव से पूरे देश को खाते हैं और हम जैसे उन लोग उनके झूठे बर्तन उठाते हैं उनके झूठे बर्तन उठाते जो सच्चे देशभक्त थे वो तो शहीद होकर कब्रों में सो गए और जितने नमक राम थे सब फेर लवली हो गए सर ये फिर से सर चरित्रों के उजले चेहरे फुटपाथों पर घूमते हैं चरित्रों के उल्टे चेहरे फुटपाथों पर घूमते हैं और कालू राम के कुत्ते कारों में घूमते हैं अरे वाह वाह कालू अच्छी वाह वाह वाह जो सच्चे थे अच्छा, कालू राम के कुत्ते कालों में घूमते हैं हम बेशक आधुनिक हो गए लेकिन परंपराएं आज भी वही प्राचीन है आदमी सफेद और गधे रंगीन है <laughs> आदमी सफेद गधे रंगीन अच्छा, समुद्र भी उनके पाप धोता है चुल्लू भर पानी भी जिनके लिए कम होता है कम होता है बहुत अच्छी बात समुद्र भी उन्हीं के पास होता है चुल्लू भर पानी भी जिनके लिए कम होता है जिसको मिट्टी से जन्म जन्म का नाता और सरकार कहती है उसे खेती करना नहीं आता और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमें सिखाएंगी जो करोड़ों का बेजरूर बेरोजगार बना के अरबों रुपये कमाएंगे अरबों रुपये कमाएंगे जो अरबों रुपये कमा के केवल ये बताएंगी कि हम्म, याददाश्त अच्छा गेहूँ बोल तो गेहूँ कैसे होते हैं इस गुप्त ज्ञान का पता लगाने सरकारी खर्चे से अनुमान मनाने हमारे कृषि मंत्री श्री भोला नाथ अपनी मुंह बोली गरीब के साथ मुंह बोली भाई वाह अपनी मुंह बोली गरीब के साथ आज की फ्लाइट से विदेश जा रहे हैं और हमें यही सोच के चक्कर आ रहे हैं कि जो रोज हमारे सूरज को सूली पे टांगते हैं हम क्यों नीचे से रोशनी के भीख मांगते हैं कौन कहता है कि हम जाग रहे हैं हम वो कस्तूरी के हिरन हैं जो अपनी ही खुशबू के पीछे भाग वो कस्तूरी के हिरन हैं जो खुद अपनी ही खुशबू से बांटते हैं आज जो हमारे लिए उजाला है कल उसी दिन से हमारा घर जलने वाला है चाहे सीटना की चाहे शीश महलों की चेतना उसी दिन जगेगी जब हमारे शीश महलों में आग लगेगी और, और इनके मदद तक इन पर चपरासी पानी तक नहीं भी पिलाएंगे अब ये देश बचने से रहा हमने कृषि मंत्री से कहा हुजूर आप विदेश जा रहे हैं जाए सही सलामत अपने घर आए लेकिन इतना याद रखना डॉलर के पिंजरे के तोते अंधों के घर आईने नहीं होते अपना आईने विदेशी आईना लाओगे तो अपनी सूरत देखने को भी तरह जाओगे आप देश को उन्नत उन्नत उन्नत बनाए नई नई टेक्नोलॉजी जरूर लाए लेकिन